Querido avó, outro día lembrei-me daquel verán cando me caín ao río porque a terra desprendeu onde estaba pisando e ti sacaches esa auga para sacarme dali, xa que eu non sabía nadar, só debía ter uns 4 anos. Lembraste, tamén recordas que chegamos a casa todos enxoupados, pero que eu ia todo feliz como se non houbera pasado nada? Os tíos e a boa ríanse moitísimo, e ti perdiches as túas gafas, que máis tarde atopamos no fondo grazas ao brillo metálico que tiña a súa montura. Xa sabes que te quero moitísimo e espero ter moitas máis aventuras contigo. Por tanto, pero que as aventuras non teñan un río cerca. Moitos bicos e agua. Querida avó, gustoume moito aquel día que me levaches ao hospital de Burela con 11 anos porque tiñas que facer unha revisión e me compraches un lápiz e un xornal para facer xuntos todas as actividades Gracias por estar sempre aí. Querido avó, quero darche todas as grazas que se pode, que pode haber no mundo entero, por axudarnos moitísimo, pero en concreto aquela vez. Querido avó, axudachesme moito moralmente e eh, vinades todos os días para dicirme que me queríades e que ia quedar como novo. Po, prometichesme comprarme só o que eu quería. Cando xa me solucionaron o problema, Viñeches cunha caixa na que dentro dela estaba o que eu quería. A verdade, divertirme moitísimo, moitos hijos. Por tanto, quero vos moitísimo. Querido Apo, xa fai dez anos que non te teño aquí conmigo. Nunca me perdonaré que cando quixen despedirme de ti xa era demasiado tarde, pero bueno, voto te mogollón de menos e despertarme saber que non te teño demasiado duro. Sempre recordarei os dous momentos que pasei contigo, aunque non me deu moito tempo de coñecerte, porque só tiña tres anos. Pero foi suficiente tempo para que me demostraras que fuches o mellor avó do mundo e aquel que todas as persoas querían ter. Ti sabes de sobra que te quero moitísimo e a miña irmã María tamén te bota de menos. Ti vivías pa nos e nos para ti. Pois dá, ali onde estés, acórdate de que a túa neta pequena te quere. Cando xa maior, contarei aos meus fillos que o seu bisavó era o mellor do mundo. Quédete mo mogollón a túa cuchifritina lago. Queridísima bisavoa, escríbete esta carta para decirte que te quero e agradecerche todo este tempo que estiveches ao noso carón, loitando para facer felices aos teus netos e bisnetos. encántame cando dis a frase, vamos dar un paseo, e me contas as túas increíbles historias. Esforzaste moito, eres unha loitadora, porque a pesar das túas complicadas operacións, segues con nós para facer cada día mellor e sacarnos sempre un sorriso da cara. Quérote moito, e o día que me faltes non volverei a sacar da miña boca un sorriso, porque tú foi a quen empleaches en mí. Querida tía boa Felisa, aí non me acordo cando me levabas á praia e me enseñaches a nadar, ou me enseñaches tamén a xogar as cartas. É unha anécdota que nunca se me olvidará é cando fomos dar un paseo e perdímonos. E tiveche que chamar ao tío, pero o seu móvil, o seu móvil tiñalo no teu bolso. Nunca me esquecerei canto me queres. Para mí, ese, eres a mellor tía boa do mundo inteiro. E sempre me acordarei que o teu cumpleaños, xa que é o mesmo día que a mí. Quérote, pois data na festa de xove e ir dormir á tua casa. Besos e abrazos.